At, gue poso apa ora? Ya, insya Allah cok sih eh, poso, duh. Kue ini telis teles gede, bisa poso sedihnya kue. Iki yo, ano, kayak jam sebelas p panasnya Quran. apa mana kok tekan kok sore jam sebelas awan mek bengi peteng cengkluweng gajah meteng weh uh, masa brewes weh iki aku es teh bae ben kuatkan kok sore po sore wah gedet karaan si dopo kuwi kok abane kok kaya ana es teh es teh mbarak ki es teh es teh poso paling sebulan tok bisa ngelah ngeluh buk dolar sih karo weteng iki eh ben kuat kan sore <laughs> Alah doplo. Wis ta ngarane batal. Ayo. Ayo ayo. Ayo. ana estes-estes apa ki? Ora ting ora ora, ora ono kaiki. Wis jujur bae. Ora apa-apa ora. Ora ora. Pak Andu dipercaya kowe. Wis kalem bae, Ndut. Nek bener Pak toko estes ki aku Pak Melo maksudte. Nek kok iso Pak Melo ki priye kowe? Ceritane priye ceritane? Isona aku pengin melu ngombe estes ki. Mau ke kelalen. mas gosak piring barang kelingan jebule iki lan kosong lah aku udah ngombe oh lah kada puasan aku selap-lapan jebule pak melu ngombe es teh ya wis konaan bae lega temen kok Masanya sih dikongkon sih Pak Muka Lembur. Kowe bae sih ngono Gelem sih eh. Jajil yuk. dikokon wong tuwa wegah ki wong tuwa ngasih rambut putih oke yo pasem we kiki wes tapi ngoyo iki nah kok kuwi ya jajil iki dikongkon anutan iya cuci wes tuku mbek kono kenal aku aku tak bayarnya A few moments later. Duh, kendaraan, umel. bapak entak gitu sih cio. Wah, onas sepatu Makasih ya. Ya jaran ngongon-ngongon tak do maning cilik. Ha ha ha. OK。